paraula el diputat David Torres per un test màxim de 4 minuts. Com vostè vulgui. Gràcies, president la veritat que pensem que ja n'hi ha prou. Que nosaltres pensem que fins si hem arribat i la veritat que hem, hem, no volem participar més d'aquest espectacle que en algunes ocasions ens ha paregut lamentable des de diferents parts. La primera, perquè des d'una part s'ha intentat manipular, s'han contat les veritats a mitges, i tampoc s'ha facilitat la informació que nosaltres demanàrem al Partit Popular per veure el registre mercantil, per veure això que sí que va arribar a la premsa i que a nosaltres, doncs, bueno, per altres vies, hem tingut que aconseguir i per una altra part eh, també considerem que s'hauria d'haver actuat amb més contundència i que aquesta informació que és cert que ens ha, mos ha costat aconseguir, tindria que haver estat així i tindria que estar facilitada a tots els membres d'aquesta cambra des del primer dia. I parlem de què s'han comptat les mentires, les veritats a mitges, perquè és cert que quan vegem el registre mercantil parla que el senyor president compareix i intervé en, eh, en su propio nombre i derecho, però eh, almenys de, en representació de l'empresa CISE, sí que és de veres que quan arribem més endavant, quan la notària, en aquest cas, eh, juzga la capacitat legal suficient per a l'otorgament d'aquesta escritura i comença les estipulacions, la Constitució de la societat, en el primer punt, diu eh, don Juan José Boix, don Antonio Ripollés, don Rafael Pallarés, por sí, don Joaquín Puig, en representació acreditada de la societat CISE. I en ningú lloc diu després que el president estiguera en su propi nombre i derecho com a membre d'aquesta societat. Pensem que és una tergiversació dels termes i vostè és jurídic, jo no ho soc, crec que el, tots els jurídics en els que hem parlat coincideixen amb la nostra interpretació. Però és més, si continuem, en ningun lloc apareix que el president hagi fet una aportació individual de capital a aquesta societat. Ho ha fet l'empresa a la que ell representava i per tant ni ha participat de la societat ni ha rebut lucre de la mateixa. I deia que es pareix, el senyor Mata ha mostrat certificats, però eh, de l'empresa, però bé, els certificats de l'empresa es poden donar la validesa que vulguem, però a més nosaltres tenim l'escritura de cessament de, dels consellers eh, de l'empresa en la que és de veres que es va portar a notaria el 23 de març del 2015 i és de veres que es va registrar el 18 de maig del 2015, però és de veres que el notari fa referència a l'acord de la Junta General de la Societat en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2013, en el que acorda per unanimitat acceptar la dimissió del conseller don Ximó Puig. Per tant, considerem que aquest cas ja no té més recorregut. Pensem que han sigut molts titulars, que el Partit Popular ja obtés el seu rèdit, però que fins així hem arribat. I per tant, votarem que no a la comissió d'investigació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres. Señor Ibáñez.